Dostlar e, videonun da başında demek istiyorum. Bu sadece bir eğlence videosudur. Lütfen ama lütfen yanlış anlamayın. Sadece eğlenmek için çektik ve bu arada videoları biraz geciktirdiğim için özür dilerim. Yine eski düzene döneceğiz. Kendinize bakın. iyi seyirler. Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber çok riskli bir şey yapıyorum. Ee, yapıyoruz aslında. Yanımda ekip var. Yanımda Yusuf, Samet ve Cemre var. Cemre şu an kız karakterde. Kendisi benim kız arkadaşım haberiniz olsun. Ee, video için erkek karakter yaptı. Ee, hoş geldiniz. Şimdi gençler bugün at kafası abimin evine gideceğiz. Ve ona e, bakacağız yani evi nasıl, e, ev vlogu falan çekeceğiz. E, şöyle yazalım. E, aynen gizlice. Bu arada gizlisiz. E, Yusuf kanka sen de konuşabilirsin bu arada kanka. Ha tamam. E, Yusuf'un geçen arka planda bağırışmalar olduğu için o çok açmayacak. Şimdi gençler bu videoya eğer 30 like 30 like gelmez ama 20 like gelirse Geldi başkanın evine gideceğiz. Evet geldi başkanın evine gideceğiz ve onunla sohbet edeceğiz. Ee, chatte falan onunla konuşacağız. Şimdi arkadaşlar yavaştan gidelim. Hadi abi gelin. Hadi gidelim. Bağırdı gençler dediğim gibi 25-30 dakika gelirse çok mutlu olurum. Ee, ekibimizin şerifine. Şerifine ne ya şerifine. Şöyle gençler bakıyoruz e, at kafasının burası çok güzel yani. Evinin bu tarafı çok güzel. Bayağı bakımlı ya. Aynen bayağı güzel. Oo, oo gözüktü gözüktü. Gelin gelin şuradan gelin. Şuradan gelin. Şuradan şuradan. Oha şu arabalara bakın. Oha! Abi zengin adam. Saklanın. Arkadaşlar, saklanın saklanın saklanın. Saklanın. Heh, saklanın abi. Evet gençler at kafasının evine yavaşça girelim. Şuradan. Şuradan şuradan girelim. Hemen abi hemen garaja koşun. Hemen garaja koşun. Hemen garaja koşun. Garajın içine. Ee, o abi Yusuf abi adam zengin. Adam ultra rich. Adam ultra rich emin zengin lan. Gençler burada bir tane e, Lamborghini'si var. Burada bir tane e, Enes Amin arabasından var. Bu arada Enes Amin devine girmek istiyoruz. <laughs> o da 30 like'da olacak. Her şeyi 30 like'da. Gençler bakın şöyle oha lan araba kendiliğinden hareket etti. Tesla mı bu? Ben ben bu arabayı çalmak istiyorum. Kanka onu sonra kaçarken çalalım kaçarken. Şimdi arkadaşlar e, gireceğiz at kafasının evine bakalım at kafası nerede? Galiba üst katta. E, şöyle arkadaşlar e, buradan giremeyiz. Şöyle arka yerinden gireceğiz. Şöyle arkadaşlar gelin gelin gelin gelin. Gelin. Samet falan nerede Samet? Gelin. Samet neredesin? Samet yok. Samet'i kesin at kafası yakaladı. Aynen kesin at kafası yakaladı. <clears throat> Şimdi eve gireceğiz. At kafası bence üst katlıdır abi. Of of of. Abi eve bakar mısın? Eve bakar Aa Samet de içeride. Samet gel Samet. Samet koş. Samet gel buraya. Samet. Samet kanka sen bizi duyuyor At musun? kafası abimiz Samet'i aşçı ol. Ah, saklan saklan saklanın saklanın saklanın. Saklanın. Saklan saklan saklan. Aa Yusuf seni Yakaladı vurdu. Yusuf kaç Yusuf kaç. Gençler hadi biz de evi gezmeye devam ediyoruz. Ee, Samet galiba burada köfte ekmek falan <laughs> yiyor. Ee, burası abi böyle bir oda burası neresi? Aa burası da buraya açılıyormuş. Ee, dostlarım ad kafası İnşallah bizi görmez. Yusuf falan gördü. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ben buraya saklandım. Beni göremez şu an. Şuradan acaba böyle çıkabilir miyim? Aa çıkıyorum ama şu an çıkamadım. Camları kapalı. Hemen abi üst kata çıkıyoruz. Hemen üst kata çıkıyoruz. Üst kata, üst kata, üst kata. Aa burada burada burada burada burada kaç kaç kaç kaç kaç. Üst kata çıkabilmemiz gerekiyor. Kaç kaç kaç kaç. Kaçalım abi. Hop hemen üst katına çıktık. Şuraya saklanacağım beni görmez. Saklandım. Saklandım. Saklandım. Saklandım. Hop hop hop hop. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Tamamdır ya. Burada beni asla bulamaz. Abi nasıl buluyor? Nasıl buluyor? Nasıl buluyor? Arkadaşlar e, birden kayıt durdu. Özür diliyorum. Yusuf gel kanka Yusuf gel. Şurada saklanalım. E, şimdi gençler at kafası alt katta. Biz onun üst katına bakmaya çalışacağız. Aa üst katta mı? Galiba. Buraya saklandık. Abi abi <laughs> abi. gördü bizi gördü bizi. Gel Yusuf gel. Yusuf kanka. Gel buradan girmeyi deneyelim. Burası biraz bozuk geçer çatısına falan çıkıyoruz yani adamın. Ee, şuradan <clears throat> ineceğiz. İlk şöyle bahçesini gezelim Yusuf değil mi? Şöyle bir bahçesini gezelim. Yusuf gel kanka. Ee, gençler burada bir bahçesi var. Efsane bir bahçesi var. Ee, şöyle saunası falan var adamın ya. Bakar mısınız? Yani sıcak su, suyu var. Baba bak kanka. Kanka bak. Camdan bak. Camdan bak ne ya? Şey camdan Ortada bak. Ortada Evet evet. Gençler burada böyle bir şelale gibi bir şey yaptırmış. Efsane bir evi var. Yani gençler youtuberlar zengin yani. Bayağı zengin. Evet şimdi At kafası yukarı katta hemen koş koş koş Yusuf koş Yusuf koş Yusuf. Bu arada Cemre de içeride takılıyor şu an gördüm onu da. Ee, Cemre de mutfakta. Ee, gelin abi gelin gelin gelin. Şimdi bir dakika at kafası nerede? Gelin abi şuraya saklanın at kafası aşağı kata iniyor galiba. Gelin abi yanıma gel gel gel. Yusuf gel kanka. Yusuf gel gel gel. Alt kafası galiba aşağı iniyor şu an abi. Bir dakika. Cemre yukarı kata çıktı ama at kafasına galiba yakalanacak bilmiyorum. Hala at kafası yukarıda gençler. Aa burada burada gel Yusuf gel Yusuf yukarı kata Yukarı kata gel. Aa gördü gördü gördü gördü gördü. Saklanalım. Gel gel gel. Saklandım ben saklandım ben saklandım. Saklandım ben. Beni şu an göremez. Tamamdır abi tamam. Geçer burası at kafasının ee, ananı abi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi geldi Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Burası da at kafasının abi yemek salonu Baya güzelmiş lan adam yemek salonu Aha at kafası burada burası da misafir salonu galiba Evet at kafası yok abi hemen üst kata çıkıyoruz Eee Burası abi at kafasının, at kafasının yatak odası. Görüyorsunuz abi at kafasının yatak odası efsane yani. Adam zengin bakar mısınız abi? Yatak odası bile çok konforlu. Şuradan at kafası aşağı kattayken hemen öbür odasına geçelim. Ee, burası da arkadaşlar galiba çocuk odası. Evet arkadaşlar burası da çocuk odası. Abi bakar mısın çocuğuna bile çift yatak almış adam ya. Çift ranza. Zengin adam. Ee, burada böyle küçük bir raf var. Ee, burada da abi gördüğünüz gibi bir raf var. Ee, bu rafta da oyuncak rafı galiba bu. Şuradan hemen geçiyoruz. Burada ne var? <gasps> at kafası burada. At kafası burada. At kafası var. Yusuf kaç Yusuf. Yusuf Yusuf gel Yusuf. Hemen at kafasını bir fake. Hadi at at kafası. Kesin mutfağa gitti şu an. Evet Yusuf çık çık çık Yusuf çık. Buraya bakalım. Evet arkadaşlar burası da galiba ya da burası at kafasının gerçek odası. Ee, o daha az önce gösterdiğim yani ilk başta gösterdiğim oda bence. Gel gel gel çok güzel bir yer göstereceğim gel. Ne kanka? Bak bak gir gir dolaba gir. Oo tamamdır abi burada saklanırız. At kafası at kafası gördü kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Abi at kafası bizi hep görüyor bu ne ya? Abi adam hem güzel montajcı hem de bizi görüp duruyor. Dur dur dur. At kafası nerede acaba? Dur hemen öbür odaya gitmeliyiz Yusuf. Tamam öbür odaya geç Yusuf gel gel gel gel. Hemen üst kata gel çabuk gel gel gel buraya. Gel hemen buradan. Burada da arkadaşlar tuvalet var. Burayı göstermiştim galiba ben. Yok göstermedim evet. Şimdi abi at kafasının ön yerini göstereceğiz. Gel Yusuf buradan çıkalım hemen. Dostlarım burada da şelalesi var ve şelalesi bu arada aşağıdan yukarı gideceğini yok bir dakika. Yukarıdan aşağı ineceğini Aşağıdan yukarı çıkıyor ve kanka kaç kaç kaç kaç at kafası at kafası at kafası peşime bırak peşim bırak peşim bırak şuraya dur dur dur burada ben bunu yerim <laughs> kaçıyorum kaçıyorum ben kaçıyorum at kafası benden ayrıldı ee, Samet de bu arada adamın at kafası at kafasının şeyini çaldı oha Samet ne yaptın arabayı yıktı Samet oha dur dur dur dur dur Yusuf arabaya çalıyor. Yusuf arabaya çalıyor. Hadi Yusuf arabayı çalıp videonun sonuna gelelim. Geçer şimdi arabaları atlayın, çalacağız. Atlayın ve... arabaları atlayın gidiyoruz. Arabaları çalacağız ve videonun sonuna geleceğiz. Ee, bu araba çalışmıyor. Ee, yani at kafası falan ama yani adam e, çalışmayan araba almış. Baksanız abi. Adam çalışmayan araba almış ya. Allah Allah ya. Bu ne be kardeşim? Arabalar çalışmıyor. Ee, bakalım. Bakın basıyorum falan filan ama araba gitmiyor. Çünkü fakir. At kafası da fakirmiş arkadaşlar bunu öğrendik. Şimdi buradan kaçalım ve videonun sonuna gelelim abi. Hemen hemen at kafası beni peşliyor. At kafasının şu arabasını çalıp gitmem gerekiyor hemen. Aha çaldım çaldım çaldım çaldım. Yusuf arabayı çaldım gidiyorum. Evet gençler at kafasının arabasını da çaldık gördüğünüz gibi. Eee... Şöyle gidelim. Gidelim gidelim gidelim gidelim gidelim gidelim gidelim. Evet arabayı buraya koyalım ve videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu arada şimdiden diyorum. Ee, videonun başında demişimdir fakat yeniden diyeyim. Bu video arkadaşlar tamamen şaka amaçlıdır. Ee, yani eğlence olsun diye çektik. Yani e, at kafası falan da değil. Muhittin, Muhittin'e at kafası falan yerine koyduk. Yani sadece biraz video içeri çıksın diye. Muhittin kanka seyahate. Evet gördüğünüz gibi gençler Muhittin'in yani. Ee, sadece eğlenme amaçlık böyle bir şey yaptık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. hepiniz çok seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.